Доброго дня! Вас вітає компанія Luxwash. Зараз ми знаходимося в місті Львові. Це є восьмипостовий миючий комплекс компанії Luxwash. Е, ми вже тут є на фінішній прямій. Зараз ми закінчуємо закладати територію бруківкою. Одна половина вже повністю закладена. Також є виведені усі комунікації під порохотяги. Зараз вам продемонструю. І ми приступили до закладання вже іншої половини з другої сторони. Е, також вже є практично на 80% змонтоване обладнання в технічній кімнаті. Тут хотів би коротко зупинитись і розповісти вам, е, так як е, там є дуже багато моментів, на які би я хотів вам звернути увагу і безпосередньо їх показати. Но це відео буде відзняти не сьогодні, трішки пізніше, так як ми зараз ще проводимо там монтажні роботи. Що хотів безпосередньо розповісти? Показати Е, з чого складається наше обладнання, зупинитися конкретно все, подетально роз'яснити, показати, які ми ставимо кабеля, скільки цих кабелів, які ми ставимо шланги, також скільки цих шлангів, яких фірм, які пропльоти тих шлангів, е, і з яких матеріалів воно все складається. Також показати вам електрощитову, скільки цих електрощитових, і з яких матеріалів вона є зібрана. Е, зупинитися просто на кожній позиції. Чому? Щоб вас просто не вводили в оману. Так як дуже багато зараз на ринку є людей, які свої обладнання позиціонують як одне з найкращих, яке тільки може бути. Ну коли ви зробите порівняльну характеристику з нашим обладнанням, ви все чітко зрозумієте, в чому справа, е, де вас хочуть обманути, на чому вас хочуть обманути і так далі. Це відео буде орієнтовно за одну неділю зроблене, коли ми тут все завершимо, поприбираємо технічну кімнату і так далі. До речі, ми вже змонтували тубуси. Очікуйте даного відео. Наразі на все добре. Хай вам щастить. Залишайтеся з кращими.